Joseph interview na mama mwenye shughuli yake hapa mjini leo atajinasibu na kujitapa usiku wa leo wa Zuchu. Mama karibu sana, lakini uzungumze jambo kuhusiana na usiku wa leo. Usiku wa leo uko vizuri, Wazanzibari wote tumekuja hapa kufurahi na kijana wetu kwa hiyo karibuni sana walokuweko nyumbani huko mnaotuona saizi, kama mnatusikia au vipi, karibuni sana waheni, bado hamjacherewa E, eh, show ndo kwanza linapamba moto, kwa hiyo tumefurahi wa Zanzibar na sisi Zuchu kuja nyumbani mtoto kama mwali basi mwali karudi kwao, lakini kwa, kwa wasanii wa kike hususan kwa upande wa Zanzibar wamekuwa na changamoto, wapo sio wengi. Nini neno lako hapo? Uh, unajua kuto kujiamini tu, wasanii wengi wanakuwa hawajiamini. Kuto kujiamini ndo kuwafanya warudi nyuma zaidi, lakini kama mtu anajiamini na anajisimamia, kama mimi unaniona mpaka hapa nilipofika, nimetangazwa, lakini baadaye nilikamata, walinambia mimi menaanza mama mwenye mji wake wanakata tamaa, na waomba wasikate tamaa, lakini vile vile na wazee wao wawasaidie watoto kukuwapa moyo, kuwapa moyo. Manake mimi kama Zuchu, unajua Wasafi miaka minne na nusu, kama ningekuwa simpi moyo asingefika leo katoka, maana alikuwa kishakata tamaa, kisha tafuta kazi nyingine nje, lakini mimi nilikuwa nampa moyo, naambia usijali, usijali, usijali mpaka imefika siku. Unahisi kukatishwa moyo kwa sababu ya yeye mwanamke au nini hapo nyuma? Labda kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu wa wazee wengi wanafikiria labda mtoto wa kike akiwa msanii atakuwa muhuni, kumbe uhuni ni tabia mtu. Anaweza kuwa mtu asiwe msanii lakini akawa muhuni. Kwa hiyo uhuni wa mtu ni tabia yake. Kuimba ni sasa hivi ni kazi ya kuimba ina pesa hivyo. Unavyoniona mimi mwanangu hapa nilipo mpaka nilipofikia, hawa watoto wangu wote nimewasomesha kwa sababu na bado naendelea kuwasomesha private, na ndio maana sina jumba la ghorofa kwa sababu niko peke yangu, mwanamke single. Huyo Zuhura kasoma mpaka India kwa ajili ya pesa hii ya kuimba, sio pesa nyingine, sina biashara. Pesa ni hii ya kuimba. Mimi mwenyewe naishi vizuri, navaa vizuri, nakula vizuri, na watoto wangu wanakaa vizuri, wanaishi vizuri, na gari yangu na kijibanda hakiridhishi, lakini kutokana na familia ndio mmenifanya hivyo, lakini kama si familia ningekuwa tena jumba la ghorofa. Mama, nataka tufahamu kitu. Uh, mziki wa Zanzibar mara nyingi huwa hautoboi kufika mbali zaidi, unahisi ni kitu gani Zanzibar hakijafanyika sawa sawa? Sapoti pia ya wizara, sapoti ya wizara ni, ni, ni, ni, ni zaidi, lakini na jitihada zao pia kwanza, sababu sisi tuwaona huko bara mpaka hapa tupofikia ni jitihada zetu. Tunapiga kelele wizarani, lakini na jitihada, kila mtu ana jitihada yake, kila mtu anataka kutoboa, na ndio maana watu wanashindana. Sasa vijana wengi wa Zanzibar mimi nimeshafika, mimi ndo star. Ah, wakiambiwa vitu yule eh, akiona mwenzio anafanya vizuri hajui kuimba yule, mimi ndo najua vitu kama hivyo haviwezi kukufikisha popote. Unapoona mwenzio anafanya kitu kizuri, na wewe fanya bidii. Mimi ndo nilikuwa nawapa wasia vijana hapo, naambia ikimalizika hii home coming ya, ya, ya, ya, ya Zuchu, basi andaeni hata matamasha madogo madogo huko, mtafute wafadhili, chukueni kikundi cha tarabu changanyikani nao, kwa sababu Wazanzibari wanapenda tarabu basi ikeni tarabu na nyie muimbe na ile yaani, watu watakuoneni, watazoea na nyewe. Shindaneni na vijana wa, wa bara, sikilizeni nyimbo za watu wa bara, kwa sababu nyimbo zinakwenda na wakati, nyimbo pia zinaenda kwa wakati kuna vitu ukifanya wana, ah, nyimbo zina wakiwa nao wanafanya hichi na nyinyi fanyeni hichi na nyinyi fanyeni ladha zenu. Zungukeni bara, leteni nyimbo bara kwenye maredio, tufanye mpango, tufanye kikao, tuwe tunatafuta watu bara tu, tunapokea kule nyimbo zenu tunazipeleka kwenye maredio. Mtu anakuja anatafuta nauli, anakuja tunamzungusha kwenye maredio, anakwenda anajitambulisha, ili na sisi nyimbo zetu kule zifanye kazi ya, ya. Zanzibar tulikuwa tuna mziki wetu wata, uh, wataarab, lakini pia tuna mduara Eh. hapa katika wakati kama umepo, umepotea una, una neno gani la kuzungumza hapo? Naishukuru wizara kwanza, kwa sababu juzi wa nani katibu wa ni, ni vijana na huko anasema vijana ehe, na na vijana sijui na sanaa, ameniambia kama Mheshimiwa Rais amesema wanataka waifufue tarabu na wanataka kufufua kumbi zile zilikuwa zikipiga tarabu. Ninawaunga mkono sana, na ameniambia watanishirikisha, wataniita ili tuweze kufanya hiyo kazi, na tutafanya tamasha moja kubwa nadhani utakuwa ni mwanzo mwanzo mzuri. Naambia wasanii wa taarabu wasikate tamaa, ila na wasanii wa hapa wamekata tamaa sana, wanaimba sana nyimbo za zamani baada ya kutunga nyimbo zao mpya. Huwezi kuonekana ukiimba nyimbo za zamani kutunga nyimbo mpya. Kwa hiyo wito wako, wito wako sasa kwa kizazi hichi ambacho kinakuja kwa kasi zaidi kwenye industry hii ya sanaa hapa Zanzibar, wito wako ni upi? Watunge nyimbo mpya. Msanii anayeonekana zaidi ndio anatunga nyimbo mpya. Huwezi kukodua kwenye tamasha la watu huko wapi kwa sababu ya nyimbo ya mwenzio haiwezekani hicho kitu. Kwa hiyo tuwatunge nyimbo mpya, pia mambo ya tabia ile ya kupiga kwenye mabaa yale kiingilio bia wayaache, maana uko bara pia mimi nahangaika na wasanii wa tarabu na sema nao sana, iko brand wenzetu wanajibrand wanajibrandi ili mtu amtamani, lakini sasa wao wanaenda kupiga kwenye mabaa kiingilio bia, mtu anapata shilingi elfu kumi, huwezi kuinuka. Mimi nakushukuru sana, lakini nataka uzungumze neno moja kumwambia binti yako sasa hivi anakuangalia Zuhura. Namwambia mwanangu akaze buti, aendelee kama kawaida, namjua ana moyo Ninavyokuambia hivi sasa hivi ana nyimbo chungu nzima, anaingia studio kila kati halali anakesha kwa kuhangaikia kutengeneza nyimbo nzuri zaidi, na unaona mwenyewe juzi katoa nyimbo yake ile try tu, mchezo unakuja huko baadaye. Asante sana mama, asante sana. Huyo ni mama la mama kutokea hapa jijini Zanzibar, lakini bado tunaendelea kabisa kukupatia update na taarifa zote ambazo zinatokea hapa katika usiku huu wa leo ndani ya usiku wa Zuchu. Mambo ni mazuri kweli kweli, na hii ni RVS Online TV kwa niaba ya uh, crew nzima kabisa ya Tifu tukikuwasababishia kukuletea burudani zaidi. Karibu.